Sveiki, aš policininkas. Čia kalėjimo bėglis. Ir mums reikia pažiūrėti, ar kur tas. Va šitas problogėtis neitumėt. Atsikelk. Kaip gyveni? Gerai. Kalėjimo gerai, tipo, gyvena. <coughs> Matai, man linčia. o Побегиме сиралата най-скоргарда игра. Jo. Побегадам. Du meine, du grau, grei mining de todos, o está o jureço? Bum, chacalaca. Pero äh, bum, chacalaca, bum, chacalaca, bum. shakalaka boom, shakalaka boom, shakalaka boom, shakalaka boom, shakalaka boom. Hvis jeg så går med dår, så står i smagene, så står kumsjå. Patikskal. Hmm. Ačiū. <laughs> Pažiūrėkit policininkė. Adžiak. Nesakyk nu, policininkė, nes aš nemagėčiau šoplį. Polkė. Žinai, ką man rodo? Ką? Iš tolumos, kai tu greuni ten šviesą būna. Weeping Souls was just old and your Doom tonight. You stick some good girl. Dude said it. They know I'm on a mixer. Hermano Canales and William Nixon. Ну, точно, какашка. Я Got. Ready? Nu, never derp? Derp. Kommt nu regnkopintis. Va. Gerai, baigėsi darbas. Baigėsi manintojų. Kaip tu varpai įveikus? Ar kam tas renka? Pasakyk tu man. Kam tai tu ant kitos prižinau. Palauk biškė. Gerai, žaisim žalę. Vat parduos. Joda. Tai parduosiu vieną. Tai žal... Ne, čia reikėjo. Tai, nu man. <gasps> <laughs> Kaip tu atėjai? Kaip tu baškas atėjai? <laughs> Gerai, žinai ką, dabar žaisim žalę, juodą. Kai yeah. pasakysiu žalę, tai eisi prie manęs. Kai pasakysiu juodą, tai sustosi. Žalę! Juodą! Ah, doker. Atnaujo! Atnaujo! Tau reikia eiti. Čia. Gerai. Dabar. Juodas žalas! Jonas! Zelfs Jonas! Zale! Jonas! Jonas! Da başka mı sen iş kardan asastık uyanma. Ну за шнурвальник, за шнурвальник. Ой, это прошел, это прошел. Э, мушами! Muszam! Muszam, muszam, muszam! Ne, ne, ne! Maneka vazgeç! Maneka vazgeç! Aslında sakla vazgeçsin. Nori vazgeç! Ateşe geldi. Geldi. Там. Вот! Сегмент Пайроу. Каспайроу. tave kviečia? Kažkaip Reikia, kad paprašyt adminą jį išbanin. Jo. Paprašyk. Palauk, man reikia tik įkikninti. Paprašyk, kad adminas jį išbanin. O, vos, vos. Žiūrėk, žiūrėk, pabandyk mane pasiekti. Gerekekmesi. Hayır. Ne basma anne. Şurada. Я раздалил, так скажем. Атек! Айрон. Партблок. блок. šūdas. nu gerai, nepadarysiu tai šitą. Šūdas, tu kakalas. Čia ir, čia ir, čia ir. Visur nu, šitie būtų. Toks, toks, žiūrėjau, ateik mane. Aš toks kraftinas, man nieko nebūna. Gal jį priimam į video? Getty. Era aí projetos que é que foi meu. Ixi, cheio, é ó. <laughs> tu mir Schnecke, wir sind eu te ich